Dobbiamo passare questa sera a questo studio che avremo, questo studio sull'economia del regno. Amen? Vieni, Apostolo. Prova. Buenas noches, bendiciones. Buonasera, benedizioni. Eh, vamos a dar este estudio. Eh, diamo questo insegnamento. Sobre la economía del reino. Che si basa sull'economia del regno. Pero primeramente vamos a orar, por favor. Amén. Ma vogliamo pregare un attimo, per favore? Si podemos colocarnos sobre nuestros pies. Mettiamoci permiso. un attimo in piedi, per favore. Dice, vamos a orar. Padre, gracias te damos. Padre, ti ringraziamo. Tarde, per questa sera. Piena de tu grazia. Piena della tua grazia. Piena del tuo amore. Piena del tuo amore. E piena del tuo Spirito Santo. E piena del tuo Spirito Santo. Queremos pedirte, Señor, ti vogliamo chiedere, Signore, che l'espirito di sabiduria, che uno spirito di sapienza e di rivelazione, e di rivelazione fluya in nostre vite. Scorra nelle nostre vite. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Gracias por tu presencia. Grazie per la tua Espíritu presenza. Santo, Spirito Santo, ilumina nuestro entendimiento. Apri il nostro intendimento. En el nombre poderoso Nel nome di Gesù. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo. Apriamo la nostra Bibbia in Matteo. Capítulo 25. Capitolo 25. Allí vamos a abrir la palabra de Dios. E lì vedremo nella parola di Dio del versículo 14 al 29. Dal versetto 14 al versetto 29. Sì, l'Apostolo va L'Apostolo leggerà. Inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo le sue capacità. E subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri cinque. Similmente anche colui, eh, anche quello dei due ne guadagnò altri due. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora dopo molto tempo ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto cinque talenti, si fece avanti e ne presentò altri cinque, dicendo Signore, tu mi affidasti cinque talenti, ecco con quelli ne ho guadagnati altri cinque. E il suo Signore gli disse, bene, buono e fedele servo, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i due talenti e disse, Signore, tu mi affidasti due talenti, Ecco, con quello ne ho guadagnati altri due. Il suo signore gli disse, bene, buono e fedele servo, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Asta 24? Asta 29. Infine anche venne colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, signore, io sapevo, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco te lo restituisco. E il suo signore rispondendo gli disse, malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. Togliete dunque il talento e datelo a colui che ha dieci talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Amén. Amén. Noten lo siguiente. Fate caso a questa cosa. En el versículo 14 dice, Nel versetto 14 dice Perché el reino de los che il regno dei cieli è come un hombre que yéndose lejos è un uomo che parte per un viaggio llamó a sus siervos e chiama i suoi servi y les entregó sus bienes. e gli affida i propri beni. El Señor Jesús il Signore Gesù sempre Cada vez que quería enseñar algo espiritual, ogni volta ci vuole insegnare qualcosa di spirituale, lo enseñaba con algo natural. E lo insegnava attraverso un esempio naturale. Para que los discípulos entendieran. In modo che i discepoli intendessero. Por eso que él dice que el reino de los cielos per questo dice che il regno dei cieli è semejante come un hombre è simile ad un uomo que yéndose lejos che partendo va lontano llamó a su siervo y le entregó ha chiamato i servi e gli ha dato i suoi beni. O sea, lo voy a comparar. È cioè, una comparazione. Vi sto facendo una, una, una comparazione. Che yéndose lejos le entregò todos sus bienes. Dato che era andato lontano, gli ha dato tutti i suoi beni. La parola di Dio è profetica. È una cosa profetica. Eh, quiere decir che lo, lo che sta scritto significa che quello che è scritto momento, è successo in questo momento e, e succede anche nel futuro. La allí, Quindi la parola che è lì era, pasado, era per il passato, il presente, per il presente il e per il futuro. Gesù dijo, io sono il mismo ayer. Gesù ha detto io sono lo stesso di hoy, ieri, di oggi e sempre. Per tutti i secoli per tutti Amen. i secoli. Amen. Entonces, dijo, llamó, bienes, Quindi quando ha detto ha chiamato e gli ha dato i propri beni, significa che Dio ci ha Gesù dato i suoi beni. Gesù ci ha dato tutti i suoi beni. O sea, no riquezas, ci ha dato la ricchezza, no tierra, la terra, per essere degli amministratori di questa terra. Ma vedete questa cosa. Dice che <clears throat> El siervo, il versículo 30. Però al versetto 30 dice che il, servo inutile, inutile afuera, è stato buttato nelle tenebre di fuori. E lì era il pianto e lo stridore dei denti. Creyentes, Molti credenti e predicatori buoni, Dios, uomini buoni di Dio, que dicono che le tenebre di qua sono l'inferno. Gesù non sta parlando allí dell'inferno. Però qui non sta parlando dell'inferno. La parola le tenebre hanno a che vedere con l'ignoranza, con l'oscurità. In altre parole, La Bibbia dice cioè la Bibbia dice che, tierra, che la mia terra, no, mi pueblo, che il mio popolo muore per la mancanza della conoscenza, per ignoranza. e quindi dici buttali fuori nelle tenebre, perché lì sarà timore, stridore di denti. Stridore di denti. Lo stridore dei denti significa avere necessità economiche. Quando, non ci sta economia in una nazione, tutta la nazione soffre. Soffre. Toda la nación está sufriendo. Tutta la nazione sta soffrendo. Porque no hay los suficientes recursos para mantener el pueblo. Perché non ci sono sufficienti risorse per mantenere le persone. En otras palabras, la iglesia está sufriendo in, este crujir de dientes. In altre parole, la chiesa sta soffrendo questo stridore di denti. Hay escasez. C'è scarsità economica dentro della iglesia. Una scarsità economica nella chiesa. Yo creo e io credo che, che questo risveglio che, nación, che sta avvenendo in questa nazione, che, iglesia, che sta avvenendo su questa chiesa naciones, e sopra le nazioni, è anche un avvivamento economico. È l'economia del regno di Dio. L'economia del regno di Dio. Eh, eh, Dio sta permettendo che tutti i popoli che tutti i popoli estén pasando por, la situación eh, de escasez, de crisis que hay en ellos passano in una situazione di scarsezza, di crisi, per insegnare alle nazioni e a los pueblos, e insegnare alle persone che l'economia del regno è la más importante in questo tempo. Che l'economia del regno è la cosa più importante in questo tempo. Ora, Gesù in questa parabola che è una parabola? Che cos'è una parabola? È un'insegnanza. È un insegnamento? in eh, forma diretta che provoca il pensamento dell'ogente. È una, uh, forma, uh, un insegnamento che provoca un pensiero nella persona che lo sta sentendo. Che le, le sta insegnando algo para que tenga risultato in sua vita. Cioè sta dando un insegnamento affinché si produca un risultato nella vita di quella persona. Gesù utilizzò la parabola para enseñarnos algo. Gesù ha utilizzato la parola per insegnarci qualcosa. Per avere risultati nella nostra vita. In modo che ci sia risultato nella nostra vita. Per questo voglio insegnare questa sera. se il tempo ce la permette, sì. Eh, Sull'economia del regno di Dio Esta parábola, el propósito de esta parábola, Il proposito di questa parabola no era esconder las cosas, non è di, che noi andiamo a nascondere le cose, sino revelarla. ma di rivelare le cose. O sea que Dios no nada a su pueblo, Cioè Dio non vuole nascondere le cose todas las al cosas suo que allí. popolo, ma rivelare dei- delle cose in questa Por eso que la parabola. dice en el Marco 4:33, Per questo la Bibbia dice in Marco 4:33 con che con molte parabole, come questa parabola, come questa qua, le hablaba la palabra, gli spiegava la parola, conforme a lo che podían oír. In base a quello che loro potevano capire. O sea que estas personas son personas que están abiertas. Quindi o están, sus oídos están abiertos Quindi queste persone sono persone che hanno un udito aperto a lo que Dios está hablando a quello di cui Dio sta dicendo para que entienda la palabra. per intendere la parola. Pero hay personas que no tienen los oídos abiertos Però ci sono persone che non hanno le orecchie aperte para entender la parábola de Dios. per capire la parola di Dio Están, sus oídos están eh, cerrados lo que el e hanno degli hablar. orecchi chiusi a quello che lo Spirito Santo vuole dire. La, parábola. la parábola La parábola revela rivela los misterios del reino de Dios. I misteri del regno di Dio. Eso está en Mateo 13 10, Questo è scritto in Matteo, Matteo 13:10. Dice che le parabole servono per Ahora, rivelare i misteri del regno di Dio. Disculpa. Quindi i misteri sono cose nascoste che Dio ha nascosto e la rivela a aquellos Él quiere. a chi Lui vuole. tienen aquellas personas que una mente abierta, Quindi sono con una mente aperta, un corazón abierto, un cuore abierto a la voz de Dios alla voce di y no tienen una mentalidad religiosa. que no hanno una mente religiosa. Amén. Amén. Ahora, ah, la Biblia dice que a nosotros nos ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, más a ellos no le es dado. Quindi la Bibbia dice che a noi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma agli altri no. En, en otra palabra, Dios nos dio a conocer a cada uno de nosotros todos los secretos que está Quindi, oculto. Dio vuole che ognuno di noi conosca i segreti che sono occulti. Pero los religiosos no. Ma le persone religiose no. Ahora, ¿qué nos revela las parábolas? Quindi cosa ci rivela la parola? Si quieren, anótenlo. Se volete prendete eh, nota. La naturaleza del reino de Dios. la natura del reino de Dio. Los principios que rigen el reino de Dios. I principios que reggono il reino di Dio. El carácter de Dios, su obra y su relación con sus hijos. Il carattere di Dio, la sua opera e la sua relazione con i suoi figli. El carácter de los hijos del reino de Dios. e i caratteri dei figli del regno di Dio. Amen. Amen. Eso es lo que nos revela las parábolas queste cose ci rivelano, la parola del regno ci rivela queste cose. Amen. Ora mm. vamos a hablarle di questa parabola. Quindi cerchiamo di capire meglio questa parola. Del che ci capisce, ci fa capire le cose dell'economia de del regno. Uno de dell'economia del regno di Dio è la vita abbondante. Uno dei principi dell'economia del regno di Dio è la vita abbondante. Vamos a ver qué es la vida abundante. Vediamo che cos'è la vita abbondante. La Biblia dice en el libro de Juan, La Bibbia dice nel libro di Giovanni, capítulo, de Dios, capítulo 10, capitolo 10, verso 10, capitolo 10, verso 10, ujú, dice así, lo leggo. vamos a leer, Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Jesús dijo que el ladrón Gesù dice che il ladrone vino a robar, è venuto a rubare, a matar uccidere y a destruir. e distruggere. Pero él vino a dar vida Però lui è venuto a dare una vita abundante. abbondante. Diga, una vida Una vita, dici, abundante. abbondante. Ahora, a nosotros nos enseñaron Quindi a noi ci hanno insegnato che il ladrone era il diavolo. Era il diavolo. No. Non è così. Se tu leggi tutto il contesto, la, Biblia, la, la parola di Dio dice la parola di Dio dice che un testo che un testo perdón, disculpa, disculpa. <laughs> los eruditos gli eruditi o los, que enseñan la palabra studiosi dicen que en un testo sin, sin, sin el, del contesto, es un pretesto. Es un pretexto che se tu leggi un testo senza il contesto è un pretesto. Se non tiene la, la respuesta en ese capítulo, quindi se non hai risposta in quel capitolo, quiere decir que no es verdad. significa che tu stai prendendo un'altra cosa, devi leggere tutto il capitolo. Eso es lo que se llama la emeleutica. Questa hermeneutica. è ermeneutica. La hermeneutica. Si dice, si chiama ermeneutica. Entonces, cuando Jesús está e quando tu leggi che Gesù sta parlando qua, En el capítulo 10, El capítulo 10, usted se da cuenta Tú puedes renderti conto que está hablando de los fariseos che sta parlando de farisei y de los saduceos e i está hablando de los religiosos. i religiosi. Yo quiero que ustedes aprendan algo esta noche. È importante che impariamo questo questa sera. La Bibbia non fu scritta con capitolo ni versicolo. La Bibbia non è stata scritta con capitoli e versetti. Originale. In originale. Era un libro completo. Era completo, un non aveva Coma, non, non aveva capitoli, versetti. Non, aveva simbolo, non aveva parti. No. È buona tenerla así. È buonissima averla così. Perché usted ubica los versículos perché tu lo puoi individuare più facilmente quei versetti del capitolo però ci ha tolto il, il, proprio il senso pratico di tutta la parola Por eso es que tenemos problemas hoy en día. Per questo a volte abbiamo problemi oggi. Entonces Jesús cuando dijo, yo vine, eh, yo vine a dar vida en Quindi quando Gesù sta dicendo io sono venuto a dare vita in abbondante, quiere decir que a través de Jesucristo, significa che attraverso Gesù Él nos ha dado una vida abundante. lui vuole darci una vita abbondante. Todos nosotros tenemos una vida abundante. Ognuno di noi ha una vita Ahora, abbondante. ¿qué es esa vida abundante? Che cos'è questa vita Primeramente abbondante? es espiritual Prima è spirituale y no material e non materiale. Io credo nella prosperità. La prosperità di Dio è da dentro hacia fuori. Però la prosperità è da dentro verso fuori. Devi stare pieno della santità di Dio. La giustizia di Dio. Tiene che stare tutto l'amore di Dio. E l'amore di Dio? Sì, di Dio. E la consagrazione è da dentro hacia afuera. Però è da dentro che poi si vede fuori. Un esempio. Per esempio. Discúlpeme que ponga esto como ejemplo. Eh, scusate per questo esempio. Cuando uno está bien, ¿cómo se dice? Come bastante en abundante. Quando uno mangia abbondantemente, abundantemente queda así, ¿verdad? Que si vede la pancia fuori. Y de, y de repente, e all'improvviso, uno eruta. E fa un rutto. Wow, es como librar un gas, es eh, eh, libera un gas. Eh, ustedes toman digestivo E quindi tú prendi un digestivo. Y ese digestivo hace que baje todo, ¿cierto? y questo digestivo te ayuda a digerir ah, Quiere decir que están abundantemente. Questo significa che tu dentro sei abbondante. de Dios pieno de Dios del Espíritu de Dios del Espíritu de Dios y lo expresan hacia afuera. E da dentro va verso fuori. sí o no? State comprendendo el paragone? Così funziona il regno di Dio. La, la prosperità inizia dentro e va fuori la, y la prosperidad de del mundo es de afuera hacia adentro. Invece nel mondo la prosperità è da fuori verso dentro. No nada con Dios, non vogliono sapere nulla di Dio. No nada con Jesús, non vogliono sapere niente di Gesù. El dinero, il loro Dio è il denaro. Per questo c'è egoismo. Però Dio ci ha dato una vita abbondante. E il primo obiettivo non è quello materiale, y ma no, è lo spirituale. No non è materiale. Aunque la vita abbondante se manifiesta por sí mismo con riqueza y bienes materiales. Aunque se la vida abundante, tu la puedes ver manifestada con i beni materiali, con la ricchezza, Tú estás lleno de Dios, tu sei pieno di Dio, estamos llenos de la presencia de Dios. della presenza di Dio, Y entonces Quindi- eh, esa vida abundante questa vita abbondante, espiritual que tiene spirituale che tu hai, la vas a expresar en los bienes materiales también si esprime anche fuori attraverso i beni materiali. Porque esos son frutos. Eh, perché questi beni materiali diventano dei frutti. una, casa, un una buona casa, una buona macchina, una... Tiene, tutti i beni che tu hai sono frutto di esa vita abbondante. Sono un frutto della vita abbondante che tu vivi dentro. Por eso fue que te dije que de per questo ti ho detto è da dentro verso fuori. No de afuera hacia dentro. Non è da fuori a dentro. Amen. Amen. Esa es la vida abundante. Questa è la vita abbondante. La riqueza no son las metas. Quindi la ricchezza non è la meta della vita abbondante. Di una vita abbondante. È il frutto. Ma ne è il frutto. E nel mondo la, nel mondo, la ricchezza sono sus metas. Nel mondo la ricchezza è la meta. pero Però nel regno di Dio. Ma nel regno di Dio. las metas no es la riqueza. La meta no è la ricchezza. Sino la vida espiritual. Ma una vita spirituale abbondante. E los frutos de esa vida abbondante espiritual y abundante que tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. la vita abbondante dentro produce come frutto esteriore, eh, produce come frutto? O sea, esa vida espiritual. Vita abbondante dentro produce come frutto anche una vita abbondante fuori di prosperità economica. De esa vida espiritual va a dar okay. fruto de esa abundancia que tiene Quindi la vita, la vita che tu vivi dentro ti dà frutto anche per fuori. Amen. Amen. Muy, importante. Questo è claro? molto importante, mi state comprendendo? es una vida abundante O sea que tenemos que tener abundancia Quindi dobbiamo avere abbondante. cuando estás abundante en el espíritu, tú tu abundante en nello spirito, lo va a expresar en tu alma, si en la tu anima, en tu mente, nella tu mente, en tus emociones nelle tue emozioni y en tu voluntad. En la voluntad. Y lo va a expresar en tu cuerpo. E quindi si manifesta nel corpo. Juan dijo de la siguiente manera. Giovanni lo ha de la siguiente manera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Yo voglio che tu prosperi in ogni cosa. En todas las cosas. In ogni cosa. Y que tengas salud. che abbia buona salute Así como prospera tu alma. Como prospera la tua anima. Note lo siguiente, prospera espiritualmente. Quindi prosperi spiritualmente. De hacia afuera. Da dentro a fuori. Tus emociones también. Le tue emozioni staranno bene. Tu mente, tu pensamiento. La tua mente, i tuoi pensieri. Una vita Avrai una vita intellettuale. Ricca. Ricca. Y tu salud La tua salute starà bene. O sea que la va en la salud Perché la prosperità va anche nella salute. Debemos tener salud, un corazón Dobbiamo sano. avere eh, salute, un cuore sano, un cuerpo sano. un cuerpo sano ¿Para qué? Para vivir per largo vivere tiempo en esta tierra. una- un tempo muy molto lungo su questa terra. De nada, de nada le vale tener dinero A nulla serve avere soldi si no tiene salud. se non è la salute. Y entonces Dios quiere que tenga Vida abundante en el espíritu. Quindi Dio vuole che tu hai una vita abbondante nello spirito. Y vida abundante en, tu, en nuestra mente, pensamiento. la mente, pensieri. En nuestras emociones. Emozioni. Y en nuestro cuerpo. En nuestro nostro corpo. Es como dice la palabra. La eh, parola dice. Eh, Pablo dice que que Él quiere que nos re renovemos nuestros pensamientos en este tiempo. Padre vuole che rinnoviamo la nostra mente. O sea, la vida abundante para mí. Quindi la vita abbondante per me. Es tener una mentalidad del reino y avere una mente del reino de dios hablar como el reino de hablar el reino de Dios hablar el reino de dios y vivir en el reino de Dios vivir en el reino de caminar en el reino de Dios eh, manifestar lo que tiene quello que hai amén amén la iglesia hace siglo manifestaba la abundancia solamente en lo material, en lo espiritual. La, la Chiesa tiempo fa manifestaba esta abundancia soltanto espiritualmente Está bien. Ed es bueno pero no quería nada con lo materiale. Però non voleva sapere niente del materiale. Ah, è, è malo ser rico. Ah, è sbagliato essere ricco. È malo tener dinero. È sbagliato avere i soldi. È malo tener cosas. È sbagliato avere le cose. È malo tener ve eh, vehículos buenos. È sbagliato avere una buona macchina. Allá en el cielo tenemos calle de oro. Perché in cielo ci sono le strade di oro. Cristal, e i mari di cristallo. Eh, tenemos todas estas cosas. E abbiamo tutte queste cose. No, no, no, no, no. Dio quiere che usted disfrute su vita abbondante qui no, in la terra. No, ma Dio vuole che tu viva una buona vita anche qui sulla terra. Allá en el cielo no hay oro. Allá? ¿Ah, en el cielo no hay oro. Ah, el cielo no serve l'oro. El oro está en la tierra. L'oro serve sulla terra. En otras palabras, In altre parole, Dios está hablando de simbología. Dios está sta parlando in una maniera simbologica. El oro representa la naturaleza de Dios. Perché l'oro rappresenta la natura di Dio. El mar, el mal de cristal representa la vida transparente de Cristo en Il El mare di cristallo rappresenta una vita pura di Cristo in noi. Allá en el cielo todo es eterno. In- nel cielo tutto è eterno. Dio, es lo que le dije al principio. Quindi ricordatevi quello che vi ho detto prima. Dio habla lo natural. Dio parla nel naturale. Para enseñar lo espiritual. Per insegnarci cose spirituali. Y la única manera de enseñarnos que el cielo es tan hermoso. E l'unica maniera che spiegarci che il cielo è bello, es compararlo con el oro. E facci un, un, paragone con l'oro. Aquí en esta tierra, ¿a quién no le gusta el oro? A questa terra chi è che non piace l'oro? Es tan codiciable el oro de verlo el oro. El oro está codiciable, tan codiciable. Codiciable che sì. Que la gente lo codicia. Ah, le persone desiderano l'oro. Il mondo codicia l'oro. Il mondo lo desidera l'oro. Quiere l'oro. Vuole l'oro. y que dios lo compara. E Dio lo paragona. Allá en el cielo. En cielo. Pero él no lo está comparando que en el cielo está el oro de lo natural. Questo no significa que realmente en el cielo ci sia oro. sino habla, de, habla de la naturaleza de Dios. que está hablando de la natura de Dios Es como hablar del cristal también. es como hablar del cristallo. Cuando habla del cristal cuando parla del cristallo? el cristal no tiene comparación. Usted ha visto el cristal, ¿verdad que sí? Avete eh, visto un cristallo, Sí. Wow, el cristal es tan hermoso, ¿verdad? Bello. Es, tan, tan bello que usted le da tic il cristallo. È bello, tu fai tic e quello Porque hay suona. cosas de vidrio, pero cristallo è differente al Il vidrio. vetro eh, ci sono, però il cristallo è diverso. Entonces, Dios nos está comparando que todo allá es transparente, Dio ci sta no- dicendo allá che lì hay tutto è pecado, trasparente, non c'è allá no non c'è malvagità. Para poder entender todo esto. Per comprendere questo. Entonces hablamos de la vida Vamos. Vita abbondante. ¿Puede passare? Adelante. Ora, l'abbondanza abundancia verdadera es creada por la Quindi l'abbondanza vera è creata attraverso l'obbedienza. En In altre parole, las leyes le leggi representan los principios de Dios. rappresentano i principi di Dio, Quiere decir que Dios es un Dios de principio perché Dio è un Dio di principi y nosotros debemos cumplir su ley. e noi dobbiamo compiere i suoi- le sue leggi, i suoi principi. la principi. Biblia dice que le dijo a Josué, medita en, en esta palabra de día y de noche, y tú harás, medita en la ley, en la palabra de Dios, de día y de noche, y tú harás prosperar tu camino. Perché così dice la Bibbia, Giosuè, medita la parola di Dio giorno e notte e allora prospererai nel tuo cammino. Eso lo dice la palabra en el ahí, está equivocado. Così lo dice nella parola, qui no, è sbagliato il riferimento. Non è Isaia 1:9. Non è Isaia 1:9, es Giosuè 1:9. È Josué 1:9. Giosuè 1:9. Yo quiero que tú medites en esta, en esta ley. Medita la palabra De día. Giorno. Y de noche. en notte. Y tú harás prosperar tu camino. E tu farai prosperare il tuo en En otra palabra, debemos obedecer. Quindi dobbiamo ubbidire. Las leyes, los principios de Dios. I principi della parola di Dio. Porque Dios es un Dios de principios. Perché Dio è un Dio di principi. Él, es Dios. Yo soy Dios Y los principios están aquí. E principios principios sono dietro di dios Dio. está guardado en sus principios. E Dios está eh, eh, conservado a través de sus principios Correcto. Entonces, eh, como Dios es un Dios de principio, dado que Dio è un Dio di principi, es como la ley de la gravedad. es como la legge della gravità. Como usted, usted se monta, usted está en la parte superior de este edificio. si tú sales sul tetto dell'edificio edificio y, vas hacia el vacío, e entonces usted violó un principio de la ley de la gravedad. tú vas contro ad un principio della gravità. Que es muy bueno. Che è una cosa buona. Le permette a usted sentado. Che ti permette di rimanere attaccato sulla maneja, terra. Conducir una macchina. E quindi poter guidare una macchina. Pero violó ese principio. Però tu ti butti e quindi stai. Dios es un Dio de Dio è un Dio di principi. Si usted lo cumple. Se tu lo fai nella maniera giusta. Dios te Dio ti benedice. Si, tu, si usted lo, no lo cumple. Se tu non lo fai. Dio no te va a castigar. Dio non ti uh, eh, castigherà. Però usted violó el principio. Ma tu hai violato un principio. ¿Se acuerda quando Gesù, il el diavolo le dijo, lánzate al monte? E tu ricordati anche al dia uh, eh, Gesù, che, eh, uh, il diavolo ha detto a Gesù, buttati da sopra la cima. Che Dio te va a sostenere. Che Dio ti manterrà. Va a inviare los ángeles. E manderà gli angeli a mantenerti. Gesù dijo, a tu Dios no tentará. E Gesù disse, non tentare il Signore Dio tuo. Entonces Dios es un Dios de principio. Quindi Dio è un Dio di principio. Y si usted lo cumple, se tu lo compi, Dios te bendice. Dio ti benedice. Y si usted no lo cumple, se non lo compi, ya no es problema de Dios. Non è più un problema di Dio. Es un problema. <laughs> È un problema tuo. Entonces la vida quindi la vita eh, la Bibbia dice che l'obbedienza è il componente della vita abbondanza. Quindi l'ubbidienza è il componente principale dell'abbondanza. Lo contrario dell'obbedienza dell è rebeldia. La cosa contraria all'obbedienza è la ribellione. Y dice la Biblia que la rebeldía es como adivinación. Dice la Biblia que la rebelión es como la divinación. como hechicería. Como la magia. Acuérdese de Saúl. Ricordatevi di Saul. Saúl hizo cosas buenas Saúl ha hecho cosas buenas. para él. Para su, mente, Para su mente. Para la mente. Oh, eh, tengo las ovejas aquí Ah, yo le pecore, para ofrecer sacrificio a Dios. faccio un sacrificio a Dios. Ah, ah. qué le dijo Saúl? Ah. No, no. Dios no te dijo eso. Dios no te ha esto. No, pero es bueno. No, ma es bueno. Ah, y, el rey también lo salvé. E el rey. Ay, qué bueno. Es bueno. y vino Samuel, Es bruto Samuel. agarró al rey, ha preso le cortó la cabeza. Ella gli la testa. Él creía que eran cosas buenas. Lui pensaba di fare una cosa buena. Pero Dios se agrada de nuestra obediencia. Pero Dios quiere la nuestra obediencia. Ah, voy a ayunar, voy a orar. Quindi lo aiuterò, pregaré, haré, farò, molte cose. È necessario la intercesión. Es importante l'intercessione. È necesario la orazione. Importante la preghiera. Es necesario el ayuno. El digiuno. Pero estoy obedeciendo la palabra de Dios y al pastor. pero estoy obbedendo la palabra de Dios y e al pastor. Ah. Ah, ah. Eh, Hay que ser obediente. Bisogna essere ubbidienti. Ah, io obbedisco a Dio. Ah, sì, io obbedisco a Dio. Io obbedisco la parola. Io obbedisco la parola. E, e al pastore? E al pastore? All'apostolo? Obedece? Lo ascolti, lo obbedisci? Si obbedisce a Dio. Si obbedisce a Dio. E obbedisce allo Spirito Santo? Obbedisce allo Spirito Santo. E obbedisce alla parola di Dio? Obbedisce alla parola? Lo obbedisce a Él. Debe obbedire anche al pastore. Porque él está puesto por Dios. Perché lui è stato messo da Dio. Y él está enseñando lo que Dios quiere para ti. E ti sta insegnando quello che Dio vuole per te. O lo que usted necesita de parte O quello che tu hai bisogno da parte Entendemos di Dio. Entendemos el principio? State comprendendo questo principio? La obediencia es grande. L'ubbidienza è il grande. Deuteronomio 29:9. Deuteronomio 29:9. Che dice Deuteronomio 29:9? Cosa dice Deuteronomio 29:9? Osservate dunque le parole di questo patto e mettetele in pratica affinché, affinché prosperiate in tutto quello che fate. Ve lo che dice? Guardaréis pues las palabras de este pacto. Osserverò la parola del patto. lo pondréis por obras. Lo metterò in pratica. Para que prosperéis en todo lo que. Affinché prosperiate in tutto. Guardemos la palabra. Osserviamo la parola. Ah la tengo en la mente. Ah, io ce l'ho nella mente. La memorizzo. L'ho memorizzata. Ah, pero no la pongo per obra. Però non la metto all'opera. E qui dice, tiene che obedecerla. E qui dice, devi ubbidirla. Tienes que guardarla. Devi conservarla, custodirla. E azionarla. E a metterti in azione. Y entonces hará prosperar, prosperará en todo lo que usted E quindi tu prospererai in ogni cosa che ne fai. Eso es economía del regno. Questo è l'economia del regno. Amén. Amén. Amén. Seguimos adelante. Andiamo avanti. Ahora, ya tenemos los frutos. Ahora, Quindi abbiamo il frutto. Principio básico Questi sono abundante. i principi base per una vita abbondante. Principio, si le los principios? Ricordatevi i principi perché Dio abbiamo parlato di principi. principi che Dio compie. Allá afuera hay fuori persona que ci sono no persone tienen, che non tienen a Jesús, che non hanno Gesù nel cuore, pero cumplen los principios. però compiono i principi di Dio. Y, aquí, y hay gente que tiene Jesús dentro de la iglesia. E ci sono persone nella chiesa che hanno Gesù y no cumplen los principios. e non compiono i principi. Por eso que la Biblia dice, per questo la Bibbia dice en el libro de Mateo, in Matteo che él hace salir el sol che lui fa uscire il sole per i giusti e per gli ingiusti. Che él llover para los justos que fa piovere y per i giusti e per gli ingiusti. Ah, quiere decir que ahí hay personas que cumplen principios en el trabajo. Quindi ci sono persone che compiono principi sul loro posto di lavoro. Eh, en el trabajo trabajar. Lavorano sul posto di lavoro. Respetar las leyes. Rispettano le regole. Eh, son fieles en todas las cosas que hacen. Sono fedeli nelle cose che fanno. Son autodisciplinados. Si autodisciplinano. Y Dios dice que él hace llover. E Dio dice che fa piovere. Por eso que la Biblia dice que cualquiera per questo la Bibbia dice che chiunque che, le diga a este monte, che può dire a questo monte, lánzate la mar, buttati nel mare, y será lanzado. Si, si butterà. Gesù sta dicendo cualquiera. Gesù dice chiunque. Ahí no está diciendo creyente, no creyente. Non sta dicendo se uno crede o se wow, uno non crede. Esto suena fuerte. E questo è forte. Però c'è gente fuori che non sono credenti. Non sono credenti non, son salvo, non sono salvati. Perché non sono limpio con la sangue di Cristo. Perché non sono stati lavati col sangue di Cristo. Però, però realizzano i principi. Sono onesto, sono onesti. Sono fieles, fedeli. Rispettano le autorità spirituali. Rispettano alle autorità spirituali. Si usted puede ver, tu puoi vedere. in questo paese. In questa città ci sono persone che rispettano il Papa. No Papa non parlare mai del Papa davanti a lui. Male. Non parlare male del Papa. Ni di un sacerdote. O di un prete cattolico. Ah, però i credenti dentro la iglesia. Però ci sono credenti nella chiesa. Pastor, che parlano male del pastore. E parlano male del padre spirituale. Ah, Allá están cumpliendo principio. La compiono i principi. Di obbedienza. Di obbedienza. E di fidelità. E di fedeltà. La fidelità procede dall'abbondanza verdadera. La, fidel la fedeltà procede dalla vera abbondanza. Gesù dice che al che mi è fiel in lo poco. Gesù dice che mi è fedele nel poco. En lo mucho, io lo costituirò sul molto. Eso está en Luca 19, lo trovate 11, in Luca capitolo 19 dall'11 al 24. Matteo 25, o in 14, Matteo 30. dal 25. anotelo Scrivetevi i versetti, ve, ve li leggete a casa. Si nosotros no somos fiel, se noi non siamo fedeli en lo que tenemos, in quello che abbiamo, usted no será fiel, non sarai fedele in, in quello che Dio ti vuole dare. Si no somos fieles con las cosas que tenemos. se non siamo fedeli con la moglie che abbiamo, ¿cómo Dios puede darnos las cosas? Come Dio ci può dare altre cose? Che ocultas? Cosas Cose nascoste. Debemos ser fieles. Dobbiamo essere fedeli. En lo poco. Nel poco. Y en lo mucho Dios nos va a poner. E Dio ci metterà sopra il molto. Esa es economía del reino. Questa è economia si del reino. al pastor, se siamo fedeli obbedendo al pastore, ¿eh? venía la intercesión, andando all'intercessione, a venire alla, all'agiuno, venendo quando ci sta il digiuno, a salire evangelizzare, andando a evangelizzare, a, a salire a discipulare, andando a fare discepoli, a se siamo fieri leggendo la parola, se siamo fedeli leggendo la Bibbia, se siamo fieri venendo alla iglesia, venendo in chiesa, eh, se siamo fieri eh, dando il nostro dinero, se siamo fedeli dando le nostre decime, le nostre offerte, servendo la iglesia, servendo la chiesa, in, todas las cosas, in ogni cosa, Dio nos va a dar las cosas que todavía no tenemos. dios ci darà le cose che ancora non ci ha dato. Porque hay una palabra profética Perché c'è una parola profetica en la Biblia. nella Bibbia. Hay muchas palabras proféticas en la Biblia. Ci sono molte parole profetiche Pero en la economía del reino Per l'economia del regno hay una palabra exactamente c'è una parola esattamente para estos tiempos. per questo tempo. Lo que no, oído no escuchó, quello che orecchio non ha udito, ni ojo vio, che ne occhio ha visto, mm, ni ha subito nel corazon ningún economista de este mundo, che non sono entrati nel cuore di nessun economista di questo mondo, son las que Dios tiene preparado, sono quelle che Dio ha preparato para los que le ama per quelli che li amano. Y Él la va a revelar por el Espíritu. E lui la rivelerà per lo Spirito. In este tiempo Dio va a revelar In questo tempo Dio rivelerà muchas cosas secretas, molte cose segrete, estrategias strategie para nuestra economía. per la nostra economia. In este tiempo, In questo tempo a las le persone, a los creyentes, ai credenti, que son fieles. che sono fedeli. Si no eres, si, si no eres fiel en lo poco, Se non sei fedele nel poco, si no è con, 100 euro, Se no sei fedele quando hai 100 euro, No è fine con 1000 euro, non sarai fedele quando avrai 1000 euro? ¿cómo te voy a dar un millón de euros? ¿Cómo Dio ti può dare un milione di euro? <laughs> ¿Aló? Nosotros siempre decimos, Noi sempre diciamo, yo voy a tener Yo tengo, para dar. A quando io avrò, allora darò. Eso lo dice en Venezuela. Questo lo dicono en Venezuela. Hay una, empresa que se llama Anway. una- empresa se si chiama Way no sé, ¿no? ¿la has Vende crema, detergente. Que vende crema e a y dice cuál es tu sueño Dice cuál es tu sueño. Eh, para ser rico, Per essere rico. para poder ayudar. para poder ayudar a los altri? Yo tenía un hermano en la iglesia. E yo un avuto un fratello la chiesa. que él trabaja mucho con esa empresa. Lui ha lavorato mucho con questa azienda. Y él me dijo una vez a mí, pastor. Y e una volta me ha dicho pastore. Cuando yo cuando dios me me y Que me dé que yo llegue a ser diamante. E me arriverà che io arriverò a livello di diamante. Yo te voy a dar de todo a ti. Yo te darò ogni cosa. Y yo le dije, mm Yo mm". e Io ho no. Comienza hoy. Inizia oggi. No, no, no, hoy. No, no, no. En sì, el inizia es. oggi, perché Eres- così funziona il regno di Dio. En el reino es, Il regno non è, ¿eres fiel ahorita con el celular? sono fedele oggi con il cellulare, ¿Con 100 euros che può essere 100 euro, semanal qui en la iglesia? e seminarlo qui nella chiesa, Dios te dará más. Dio ti darà di più. Ah, no, pero yo voy a esperar que Ah no, ma io devo aspettare prima che vengano 2.000 euros 2000 euro para darle al pastor. per dare un'offerta al pastore. Mentira. È una bugia. Se fiero en lo poco. Se sei en nel poco, Y en lo mucho Dios te pondrá. Dio ti metterà sul molto. Ese es principio del reino. Questo è un principio del regno. Acuérdate que le dije que Dios es un Dios de principio. Ricordatevi, Dio è un Dio di principi. Y Él no viola el principio. Lui no viola i suoi Y acuérdate, le dije que los principios vienen de adentro hacia afuera. E vi ho detto, i principi vengono da dentro verso fuori. Y el mundo trabaja de afuera hacia Il adentro. mondo invece lavora da fuori Quiero tener para dar, Devo avere per poter dare. en el reino no. Nel regno di Dio no. Soy fiel en lo que tengo. Io sono fedele con quello che ho. Y en lo mucho Dios me pondrá. E Dio mi metterà su molto. Amén. Amén. La Biblia lo dice. La Biblia se lo dice. Eso lo dice bien claro la palabra. E lo dice anche chiaro la parola. Donde leímos la palabra de Dios dice bien claro. Cuando lo, lo leggiamo nella parola di Dio dice ben Porque chiaro. Porque el que tiene le será dado. porque a chi ha gli sarà dato. Y tendrá más. y avrà Y al que no tiene. Mentre a chi non ha. Aún lo que tiene gli sarà tolto le será quitado. anche quello che ha. In altre parole, che más da. In altre parole, quello che dà di più, Dios le entrega más. Dio gli dà di più. Dice che le entregò cinque talenti. Ha detto gli aveva dato cinque talenti. E la iglesia si insegna. E la chiesa si insegna. Una mala enseñanza. Ed è un cattivo insegnamento. Che los talentos son músicos. Che i talenti sono suonare la musica. No, no, la no. Bibbia non insegna eso. La Bibbia non insegna questo. La Bibbia parla di dinero. La Bibbia parla dei soldi. Il talento era un soldo. Hay una differenza tra talento, dones espirituales y dones naturales. C'è una differenza tra i talenti, doni spirituali e doni naturali. Por ejemplo, los per, dones espirituales per esempio, i doni spirituali sono doni dell'Espirito. Sono doni dello Spirito. Sono per tutto il mondo. E sono per tutti. No hay excepción. Non c'è eccezione. El lo reclame, chi lo vuole, Dio se lo dà. Dio lo dà. Pero los dones son para equipar la iglesia. Però i doni servono per equipaggiare la Chiesa. Se non sta viendo per YouTube, esa è la verità. Se no? Si no está viendo por la ah, televisión. Ah, se ci vedranno per la televisione, questa è la verità. Esa es la verdad. Toda la iglesia está equipada con los dones del Espíritu Tutta Santo. La, la Chiesa è equipaggiata eh, per i doni dello Spirito. Ahí no hay excepción de personas. Non c'è un'eccezione di persone. Todo. tutti. incluso el creyente que, que, acepta a Jesucristo en esta noche. Anche il credente che può accettare Gesù questa sera. Ya el Espíritu Santo le da los dones. Ya lo Espíritu Santo gli dà dei doni. Aunque ya lo tiene. Già ce li ha. Porque lo repartió. Perché lo ha eh, ripartito, Dentro Sí, dentro della iglesia. Ah, nella chiesa, perché lui li ha dati nella chiesa. Los dones del Espíritu. I doni dello Spirito. Ahora, los dones naturales. I doni naturali. Son los que, eh, por ejemplo. Per esempio. Mi hermano máximo. Mi hermano máximo. Antes de entrar aquí, prima Máximo me enseñó Massimo me ha enseñado. unas, unos, una fotografía una, mi ha fatto vedere una fotografía donde él hace diseños Donde lui fa muy hermoso. Muy bello. Incluso me enseñó unos diseños. Me ha fatto vedere dei disegni. Eh, diseño, ¿no? ¿Es correcto? Diseño, porque él es empresario. Eh, diseño de unos, unos escritorios económicos disegno di escritorio? ¿Que che lo inventó que lui ha inventado? Esos son dones naturales. Questo es un dono natural. Por ejemplo, el que toca en la iglesia. Por ejemplo, chi suena la musica la guitarra, chiesa, la esos chitarra. dones Questo è un dono naturale. El que toca la batería, Chi suona la batteria, como el pastor tiene un don de cántico, il pastore sa cantare, esos son dones. questi sono doni, Esos no son talento. non sono dei talenti. Los talentos son monedas. I talenti sono delle monete. Potete cercare anche sul vocabolario, eh. talento <laughs> è una moneta romana, di epoca romana, come eh. la mina. Un talento es pesa aproximadamente 25 kg. Un talento pesa circa 25 kg. Quiere decir que 5 talentos. Quindi 5 talenti pesa 135 kg. All'incirca sono 135 kg. O sea che che Gesù le dio 5 tenía 135. Quindi a quello che gli ha dato 5 aveva 135 kg da portare. Quiere decir che, che lo moltiplicò. Quindi l'ha moltiplicato. Gesù le dijo En lo fiel ha sido en lo poco ha sido fiel. has estado fiel en el poco? En lo mucho te voy a poner. Ti metterò su molto. Y el que tenía dos talentos. Quello que aveva due talenti. Le dio 54. Eh, e dato 54 kg. Que era 54, dos talentos. Due talenti erano 54 kg. Lo multiplicó. L'ha moltiplicato. Pero el que tenía uno. Quello que ne aveva uno. Lo escondió. Lo ha nascosto. Y lo guardó dentro de la tierra. E l'ho messo nella terra. Eso es muy importante que no esta palabra. Esto es muy importante esta palabra. E lo natural, la tierra es la tierra. en el natural, la tierra es la tierra. la tierra es la tierra. La tierra es la tierra. Vamos a meter una moneda dentro de tierra. Tú metti una moneta nella terra. Gesù <laughs> dijo, llévalo a los banqueros. Jesús dice, portala menos en banca. Que yo te lo voy a multiplicar. Que eh, yo, io anche lì te lo faccio multiplicar. Y con interesse. Con interesse. Ahora, los bancos de Europa dan interesse. Allora, i banchi in Europa ti danno gli interessi. Ma quanto al banco del reino? Imagine el banco del reino. El banco del reino de los cielos, allí ni el orín. El banco del reino los cielos. Imagina che interesse. No hay corrupción. Porque non c'è corrupción. No hay crisis. Non ci sono Le vengo a decir a toda la iglesia de Europa. E quindi vengo a dire tutta la chiesa d'Europa. De Italia. Italia de la bella Italia, de la bella Italia y de toda Europa, de toda Europa que el reino de los cielos no está en crisis. que reino de dei cieli non è Allí hay abundancia. allí hay Y si vivimos los principios, si se viviamo secondo i vamos a crecer abundantemente aunque no avremo una en la economía del reino. la economía del reino Y él dijo, lo escondí, Lui ha detto io l'ho nascosti, tuve miedo, e ha avuto paura. Así le pasa mucho a la iglesia. Così passa molti nella chiesa. Tiene miedo. Hanno paura. Tiene miedo de invertir en el reino. Paura di investire nel regno di Dio. Tiene miedo de invertir en su iglesia. Paura di dare offerte, investire Tiene miedo de invertir en sus padres espirituales. Paura di investire nel padre spirituale. En los sueños del padre espiritual. Nel sogno del padre spirituale. La mejor inversión. Il miglior investimento. Es en el reino en el riño. Se multiplica el mil por uno. Se multiplica el mille per uno. Aquí tiene una buena tierra en Europa. Qui vede una buena tierra en Europa. La mejor tierra de Italia. La mejor tierra de Italia. El, el, el, el apóstol L'apostolo Vincenzo. <laughs> Mi italiano es bueno. El italiano es bueno. Ah, okay. Eh, <laughs> Es una buena tierra. Es una buena tierra. Ustedes como empresario deben invertir en él. Voi come los dovete investire él. Y todos los en toda la Iglesia en toda Europa. de la Iglesia de Europa. Invierten en él. Venite a invertir en él. Y verá se lo su finanza. Y verá, cómo la vuestra finanza se multiplica. La tierra. La tierra. Ahora vea lo que dice aquí. Guardate cosa dice Aquí Aquí Hay una rema. Qui c'è un rema. ¿Qué dice la Biblia? que dice la Biblia? que Dios creó el hombre de dónde? que Dios ha el hombre de dónde? ¿De dónde? ¿Da dove l'ha creato Dio l'uomo? Della terra. Dalla terra. Quindi dove metteva questi soldi? Ah, siamo fedeli con il governo di questo uomo che è l'uomo. Siamo fedeli con il governo degli ah, uomini. Ah, impuesto. Paghiamo le tasse, le bollette. Eh, le bollette, le imposte municipali. No e non vogliamo dare nel regno di Invertire Dio. Reino. Non vogliamo investire nel regno. Ah, questa terra non è buona. <laughs> Y tuve miedo. E ho avuto paura. Tengo miedo. Ho avuto paura. Miedo. Paura. De quedarme sin dinero. Paura di rimanere senza soldi. Miedo de invertir. Paura di investire. La Bibbia dice. La Bibbia dice. Che il perfetto amor. Che l'amore perfetto. Echa el temor afuera. Caccia fuori la paura. El creyente que tiene miedo. I credenti che hanno paura. No ha sido perfezionado nell'amore di Cristo. Non sono stati wow. perfezionati nell'amore di Cristo. de seguir, por favor? Ok, más adelante Seguimos, se nos fue. Ajá. Ok. Sea fiel en lo poco. en del poco. No, creo que el 4. Sí, ahí estamos. Eso es para largo. Pero el pastor te me dice cuando termino. A ver, tenemos... Dígame. 15 minutos. Sí, sí, sí. Usted es el que manda. Yo me sujeto a usted. Ahora traje el reloj. <laughs> Traje el reloj. sí, vale. el número 4. Si el número 4. No hemos terminado. El 4, por favor. Ajá. Uh-huh. Adelante. Eh, Ciro. Eccolo qua. Ajá. Ah, Busca primeramente il regno di Dio e sua giustizia. Cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia. Y lo demás será por E le altre cose ti saranno aggiunte. lo que dice aquí. Guarda cosa dice qua. Busca primeramente il regno Cerca di Dio. prima il regno di Dio. Y su justicia. E la sua giustizia. Y lo demás qué? E il resto vi sarà te viene por añadidura. Ti viene aggiunto. Hay, da tristeza que hoy en día que haya creyentes que e, buscando el dinero. E da tristezza il fatto che ci sono credenti Affanando, che cercano i soldi. Affannati quiero tener, quiero, a cercare i soldi. Voy detrás de la Ah, vado dietro ai soldi, la ah, benedizione ah, economica. Llegó, llegó l'apostolo Nicolas ah, è arrivato l'apostolo Nicolas Aguilera. La mejor tierra de Venezuela. È la migliore terra di Venezuela. Voi detrás del, voi voy del, de él metti qua, metti qua. <laughs> La Bibbia dice busca il regno. La Bibbia dice cerca il regno. Nos gusta ir detrás de la bendición. Ci, ci piace andare dietro le benedizioni. E non è così. Però non è così. La gente di afuera le gusta ir Le persone cosa di, di fuori eh, vanno cercando altre cose prima. Non mi malinterprete che non hai che buscare le cose Non, non, è, eh, non capitemi male, non che bisogna cer- è sbagliato un... cercare altre cose. Sì, perché hai creyente che dice no io busco un empleo e si quiere quedare a casa. Ah, ci sono altre persone <laughs> che dicono no, io non vado eso. a cercare lavoro, rimango a casa. <laughs> hay otro che dice no, io non voglio evangelizzare para che Dio traiga C'è qualcuno gente. dice no, non vado a evangelizzare, <laughs> no, che non devo cercare altre cose. Eh, no, non sto dicendo questo. Busca primeramente il regno di Dio. prima il regno di Dio. E su giustizia. E la sua giustizia. Che è buscar primeramente il regno di Dio. Cosa significa cercare prima il regno di Dio? Muchos dicen que es orar. Molti dicono è pregare. Otro dice que es ayunar. Altri dicono digiunare. Otro dicen que es vigilar. Altri dicono che è stare attenti. Otro dice que es discipular. Discepolare. Otro dicen que evangelizar. Alcuni dicono evangelizzare. Eh, otro dice que es para congregarse. Alcuni dice andare in chiesa. Otro dice que para eh, irse para el cielo. Alcuni dice no è importante andare in cielo. No, no, no, no, no. No. Eso es importante. Questo è importante. Hay que hacer estas cosas. C'è cioè, importante fare questa cosa. Pero Jesús no está hablando de eso. Pero Jesús está hablando de un'altra cosa, Él está hablando del afán, la? del afán, ¿Afán? del afán, del parlando dell'affanno, del amor al dinero. Del amor per il denaro. La gente se afana. Le persone si affannano. El dinero no es malo, El dinero no es sbagliato, es amar el dinero. El amor per il denaro el problema. Es el problema. Quello es el problema. La gente allá afuera busca il dinero primero. Le persone fuori cercano prima i soldi. Y después buscan a Dios. E dopo Dio. El dinero es un Dios. Il denaro è un Dio. Pero Jesús está diciendo a chi busca il regno dello cielo e su giustizia. Però Gesù sta dicendo chi cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia. Il resto ti verrà aggiunto. Che sta dicendo Gesù? Che ti sta dicendo Gesù? Busca los principios de mi reino. Busca il principio del regno. Y yo te añado. E io aggiungerò. <laughs> wow. Busca el amor. Cerca l'amore. Busca la giustizia. La giustizia. Desconoce, conoce todos los principios. Conosci tutti i principi. Y yo te añado. E lui aggiungerà, aggiungerà, aggiungerà. O sea, aggiungerà. Te e ti seguiranno le benedizioni. Le benedizioni ti seguiranno. Questo è il regno. Seguiamo l'altro passo? five. ¿No faltan cinco. La vida abundante es integral. La abundante es integral Te lo dije al principio. lo detto inicio La vida abundancia La vida abundante tiene como propósito ha un propósito supremo el servicio Ha ah, propósito supremo es el servicio y no la opulencia. Y e no opulencia che es. La opulencia tengo, ah, e non diciamo l'apparenza io eh, ho i soldi eh, hay una canzone. yo tengo dinero di ah. nada que dar y todo lo que tengo es mio y no es para dar ah dice c'è una canzone che dice ho soldi ho soldi ho soldi non per dare soltanto per avere y todo es mío tutto è mio tutto è mio tutto è mio tutto è mio tutto è mio y no voy a dar e non darò non darò non darò entonces la, no es un lucro o una opulencia lucro quindi non è un lusso Cioè non è per la, il lusso o per l'apparenza. Yo te lo dije al comienzo. È Io te l'ho detto all'inizio, è spirituale da dentro. Del alma, emozione. emociones. Le tue emozioni. Y tu voluntad. E la tua volontà. En el espíritu. E lo spirito. Y lo otro es. el l'altro è. En la Biblia dice eh, también que es para el servicio. La Biblia dice que es per il servizio. Es para tu servir per servire. Lo más grande del reino, todo en el reino es grande. La cosa più grande del regno, tutto nel regno è grande, Es para tú colocarlo al servicio. serve per metterlo a servizio. Aquí necesitas cosas, ¿verdad que sí? Qui ci sono bisogno di cose, vero? Se necesita sillas, C'è bisogno di sedie, se necesita arreglar los baños, c'è bisogno di regolare i se necesita cámaras. c'è bisogno di stanze O sea que a camere, telecamere. la abundancia nuestra Quindi la nostra abbondanza, l'economia del regno, è per ponerla a nostro servizio. È per metterlo a servizio. Su pastor va de viaje. Il vostro pastore viaggia. Misionero. È missionario. Va con sua esposa. Va con la moglie. Va con sus hijos. Va con i figli. dan. E voi li date? Per il suo biglietto aereo. Quieren hacer un evento evangelístico. Volete fare un'evangelizzazione? Aquí en esta zona. In questa zona. Ustedes dan para ese evento evangelístico. E voi potete dare per questo evento evangelistico. Ah, ustedes son empresarios. Voi siete imprenditori? Pero qué hermoso que uno dijera, yo doy todo. Che bello quando uno dice io do tutto. Ese va a ser bendecido. Questo ti va a essere benedetto. Tendrà más. E ti dar, Dio ti darà di più. Yo tengo un miembro en la iglesia. yo una persona de la chiesa. Cuando yo estaba hablando esto, cuando yo parlavo di esto yo le dije, ¿tú quieres tener abundancia en tu cuenta? io dico, ¿tú quieres tener un conto corriente abundante? Y él me dijo, sí. E lui sí Él era un, dador, era un... servidor, servía. Ah, era una persona servía serviva la chiesa. Y yo dije, siembra 100 sillas. él e dice, eh, semina Y me dice, eso? Y él me pregunta, ¿para qué? E dice ¿por qué? Porque cuando siempre sillas, Perché quando semi di sedie, tú estás llamando las almas. tú estás chiamando le anime Y eso te hace abundar en el reino de e Dios. questo te fa en el regno di Dio. ¿Tú sabes qué hizo él? Sai cosa ha fatto? Compró 200 sillas. Ha comprado 200 sedie Dios lo bendijo en su trabajo. Eh, Dios Dio l'ha benedetto el lavoro, Lo bendijo grandemente. Dio l'ha benedetto grandemente. Cuando traes para las cosas del evangelismo y discipulado todo Perché quando porti aquí, le para el l'evangelismo, Dios te bendice. Dio ti Y también con nuestro servicio también. Y anche con il nostro servizio. tiempo y fuera de tiempo. In tempo e fuori de tempo. Seguimos. Andiamo avanti. Es integral. Es in qualcosa di integrale. No dudemos de la vida abundante. No dubitiamo de la vida abundante. No hay que dudar. Seguimos, eh, por favor. Avanti, para concluir allí. Concluyamos. Cómo manifestar la vida abundante. El 8. Primicias. Vamos allí. <laughs> ahora. Ok. Ahora, ¿cómo practicar la vida abundante? ¿Cómo practicar una vida abundante? La economía del reino. La economía del reino. Primero. Prima cosa. Con nuestras ofrendas. Con le nostre offerte. Con las primicias. Con le nostre primizie. Sabe que las primicias es una ofrenda? Sapete che la primizia è un'offerta. Antes se practicaba en Israel. Prima si faceva in que Era la Israele. primera cosecha. La prima raccolta, Lo primero que usted cosechaba se lo llevaba el sacerdote. la prima cosa che veniva raccolta nell'agricoltura era portata al sacerdote. Algo que me enseñó grandemente el apóstol de Italia, Qualcosa che mi ha insegnato l'apostolo dell'Italia, de su bandera, dalla sua de la bandiera, bandera de este país tan hermoso. la bandiera d'Italia, El verde representa eh, la, la, tierra. Il fertile. verde rappresenta la fertilità dei campi dell'Italia, la montañas la nieve. El blanco, la montaña, le nevi. Y, lo, rojo la sangre de los mártires. El il rosso il sangue dei martiri. Entonces, Italia es abundante, su tierra. Italia è abbondante. Su tierra è tan hermosa. Una, una terra meravigliosa. Todo el sur de Italia, Tutto il sud d'Italia. Desde Lecce Lecce, Lecce, Lecce Bari, Bari eh, este San Nicola, San Nicola eh, todo eso, olivo, tutti gli ulivi che c'erano. Eh, Io sono stato Albero Bello, ah. i Trulli, ho visto i Trulli. Trulli muy bello, su campos hermosos, che campi meravigliosi. Trulli por, por lo que hay. Pero es fértil el campo. Es, Però i campi erano verdi. Es, es tan hermoso, è meraviglioso. È una terra Yo venia por la autopista. È una te terra. Io venivo per la strada. E vedevo questa terra così fertile, così bella. Era fertile, avete una terra fertile. Tutto il sud d'Italia. Tutto il sud d'Italia. È abbondante. È abbondante. Perché la gente le gusta dare. Perché alle persone gli piace dare. Per questo a tavola voi ci sono sempre tanto da mangiare. Abbonda di cibo. Sì, sì. È vero. In serio? È così. Abunda el alimento. Abundalo di cibo. Yo, yo, yo, estuve en la casa de, de eh, la, bueno, me llevaron, el apóstol. L'apostolo mi ha portato a casa del padre della pastora. Del padre della pastora? Y estuve en su casa y sin conocerme a mí. Sono stato a casa sua senza conoscermi. Lo primero que él hizo. La prima cosa che ha fatto. Sacaron, eh, tomaron unas galletas. Ha preso dei dolci. Para darmela a mí per dargli da mangiare a mia, esposa, a mia moglie e a, ellos, a, visita, a loro che sono venuti a trovarli. Allí, poi ha preso una bere e ce l'ha offerto. Y, y último, otra, e poi ci ha mandato delle bottiglie di vino per la casa. No Jesús, Lui non conosce Gesù. Però sta compiendo un principio. Di dare. per questo dico, il regno dei cieli ha dei principi. Ci sono persone lì fuori che gli piace dare e raccolgono. Perché voi quello che seminate, quello raccogliate. Se seminate scarsamente, raccoglierete scarsamente. Ora, che va a cosechare? Vino, Ora, cosa raccoglierà? Vino, uva, alimento, vestito. Esa es la cosecha che va a tener. Questo è la- eh, il raccolto che avrà, Porque cada semilla tiene su perché ogni seme ha un genere. Ahora, una ofrenda de los herederos que la practican los primogénitos Quindi un'offerta eh, di un eh, ereditiero che praticano i primogeniti las primicias. è la primizia. ¿Ustedes practican primicia? Voi praticate la primizia? La primicia es, usted sabe lo que es la primicia. Sapete cos'è la primizia? No es comida, non è da mangiare e traer un salario e portare uno stipendio e Dio te guarda e Dio de todas las cosas. ti custodirà di tutte le cose meno male che sto in una iglesia che entiende meno male che sto in una chiesa che comprende es, eso è economia del regno questa è economia del regno allá il mondo non la pratica nel mondo questo non si pratica primizia primizia hai che dar primizia c'è da dare la primizia lo mejor il meglio Tomar lo mejor de la tierra, prender el medio de la tierra, Tomar tu mejor dinero. Il tuo migliore denaro. A mí lo que me gusta de los euros. A mí lo que me piace degli euro. Que el dinero, el billete se mantiene nuevecito. Que el billete se mantiene nuevo. <laughs> Nuevo. Se mantiene siempre nuevo. Y hay creyentes que dan en Latinoamérica In Latino America ci sono dei credenti lo de viejo. che danno i soldi vecchi, le monete vecchie. E a Dio hay que darle lo mejor. Bisogna invece dare a Dio il meglio. Cuando hay primicia. Quando c'è primizia. Perché él dio lo mejor por nosotros. Perché lui ha dato il meglio per noi. Esa è economía del reino. Questa è economia del regno. Hay creyentes que están satanizando esto. Ci sono dei credenti che stanno satanizando, satanizzando questo. La del reino. L'economia del regno. Pero son iglesias che dicono. No tengo para pagare l'edificio. Però sono delle chiese che dicono io non ho come pagare l'affitto. No tengo para eh, los pastores no tengo como enviar mis hijos al colegio. I pastori dicono no no come mandare i figli a escuela. No tengo como enviar a mis hijos a la universidad. no ho come mandare i miei figli all'università. Eso no es de Dios. Questo non è da Dio. Dios quiere que usted envíe a sus hijos a la universidad. Dio vuole che voi mandate i figli all'università. Al colegio. A escuela. Y que usted viva bien. E que viviate bene. Debemos dar primicia. e dobbiamo dare primizia. Secondo diezmar. Secondo la decima. Mente. Fedele. Lo diezmo se, también se han enseñado que son de la ley. Anche ci hanno insegnato che la decima è nella legge. Los diezmos son ley para los que no le gusta diezmar. Però la decima è una legge per quelli a cui non piace decimare. <laughs> Eso es todo. E questo è tutto. Ora, se son ley, non ti d'accordo. Ah, sono legge, non sono d'accordo. Che dice, se tu non diezma Qualcuno dice, se tu non dai la decima, matar, Dio ti ucciderà. Dio ti va a assassinare. Dio ti assassinerà. Dio ti va a destruire. Dio ti distruggerà. Va a entrare in ruina. Va a entrare in rovina. Va a entrare in miseria. Andrà in miseria. No, esse sì è lei. Non è così, questa è la legge. Però se usted analizza la Bibbia. Ma se tu analizzi la Bibbia. Usted non dà por diezmo. Usted, lo diezmo, disculpa, si usted analiza bien la palabra, se tu analizzi bene la Bibbia, Abraham no diezmó cuando la ley. Abramo ha dato la decima quando non c'era ancora la legge. La, después, la legge è venuta dopo. 400 anni. 400 anni dopo. El diezmo a Melchizedek. Diede la decima a Melchisedec. Chi era Melchisedec? Molti dicono che era Gesù quindi il Nuovo Testamento. Ah, però che le dio Melchizedek? ecco, però Melchizedek che cosa gli ha dato? Che le dio? Che gli ha dato? Pan? Pane? E che? E che altro? Che le dio Melchizedek? Pane e vino. E vino. Chi le dà, chi le dà pane e vino a chi? E vuoi dare pane e vino a chi? ¿Quién le da aquí la iglesia a ustedes? La chiesa, voi a chi date el pan y el vino? El pan en la palabra. ¿El pan e la palabra. quién te lo da el ah, pan? Está en la Biblia. Está en la Biblia, el pan e la palabra. el pan de vida. ¿El pan de la vida? <laughs> y el vino qué representa ¿El vino cosa representa? la revelación La revelación. de Dios. di Dio. E lui vi dà la rivelazione a voi. Santa Cena Dice, eh, dice, el come indignamente. per questo Paolo dice chi mangia indegnamente sí sta mangiando un giudizio contro se stesso. Il pan. Il Por pane, duerme, per questo molti nella chiesa dormono e sono malati. No es que stanno mmm, como esto le dando qui algo fuerte. Sí, esto es muy importante. Es que mucha gente no entiende dónde tiene que dar la décima. ¿Cómo tiene que estar la décima? ¿Quieren darle en, un canal de televisión? Sí No? Molti dan la décima en la televisión eh, o con los pobres, por ejemplo? con los pobres? Ese es el espíritu de Balaam. Balaam. ¿Quién le da a ustedes pan y vino todos los domingos? ¿Quién vi da a voi il pane e il vino tutte le domeniche? ¿Quién le da a ustedes consejería todo el tiempo? ¿Quién vi ayuda y e vi consiglia todo el tiempo? Aquellos creyentes. Quei creyentes? De Europa di Europa y del mundo e del mondo que están haciendo esto che stanno facendo questo dándole los canales de televisión dando i soldi alla televisione incluso si usted me da a mí e quindi se tu mi dai a me per esempio su pastor, e non sono il tuo pastore no es correcto questa non è la cosa giusta perché un esempio perché per esempio io non sono venuto qui da solo il pastore, l'apostolo mi ha invitato. E lui deve stare più benedetto di me. La chiesa deve dare tutto a lui. No a me. Non a me. E la tristezza che hai pastori che llevan predicadores a su iglesia. E la tristezza ci sono delle persone che portano predicatori iglesia, in chiesa. La le dà tutto. E la chiesa dà tutto a questi predicatori di fuori. E al pastore non le dà nada. E al pastore non gli danno nulla. Che sta tutti i giorni Danno tutte le decime. Todos los días está allí. Ah, il pastore che tutti i giorni è lì. los son para el pastor. E le decime sono per il pastore. Wow. Él el wow. le da pan y vino. Lui vi dà il pane e il vino. Eso no es correcto. Quindi questo modo di agire non è corretto. Tu lo dai a un canale di televisione. E lo lleva a otro lugar. Lo stai portando ad un altro posto. A otro sitio. Un altro sito. Este sito. es su padre. Questo è vostro padre. Tiene che dárselo a él Dovete dare a loro, a lui. Amén. Amén. Todo. Tutto. Y dice que el lugar que yo escogiera. E dice che il posto che io ho scelto. Ah, entonces, ¿cuál es el lugar que Dios te colocó aquí? Qual è il posto che Dio ha scelto per te? Este fue el lugar que Dios Questo è il posto che Dio ha scelto per te. ¿Cuál fue el lugar que Dios escogió, amado hermano de Qual è il posto che Dio ha scelto, fratello di Europa? Donde te estás congregando. La chiesa dove ti stai uh, riunendo. Amen. Amen. Il decimo sono no per leyes. Non ese, è la legge. È Questo è un messaggio più profondo. Perché ora non dà con diezmo. Perché adesso non, non eh, dà. Ora non è diezmo. Adesso non è decima. Gesù elevò la ley. Gesù ha elevato la legge. Ora tiene che dar. Adesso deve dare. Per amor. Per amore. El amor, ¿tú amas a Jesús? Tu ami Gesù Ah, entrega todo lo que tienes. e quindi dai tutto quello che hai. Es mayor que el diezmo. È più grande della decima, è più della decima. <laughs> Es amor, È amore. ¿sí? Sì, è così. Ese es un nivel espiritual. Questo è un livello spirituale. La gente lo hace en ley Le persone lo fanno come legge porque no le gusta dar. perché non gli piace dare. Esa es economía del reino de Dios. Questa è economia del regno di Dio. la ofrendar, ofrendar la L'altra cosa es fare offerte constantemente Lo diezmo es una parte. La decima es una parte. La ofrenda lo que sale de tu corazón. L'offerta invece sale dal tuo cuore. Ser constantemente Es, eh, constantemente Si usted practica estas tres cosas. si tú pratichi estas tres cosas Fielmente. Fedelmente. Usted está en la economía del reino en la economía del regno. Y usted está en la vida abundante. E tu sarai nella vita abbondante. Que es una parte de la economía del reino. porque una parte de la economía del reino Y entonces usted será. E quindi tu sarai. Los avivadores. Un ri, ah, risvegliatore. De la economía del reino. economía del regno. Las personas. Le persone. Que Dios le entregará. Che Dio ti darà todos los tesoros. Dio ti darà tutti i tesori. Y donde comencé e dove la enseñanza. È cominciato l'insegnamento. Le entrega todos sus bienes. Wow. Puedes repetir porque no. Lo voy a repetir. Sí. En el versículo 14. Nel versetto 14. Jesús se fue lejos. Gesù se n'è andato lontano. Y no entregó todos e sus ci ha dato bienes. tutti i suoi beni. Entonces, en este tiempo, los, Quindi, in questo tempo, los, la, los del reino de Dios, i, risvegliatori dell'economia del regno di Dio, son los que viven la vida abundante, sono quelli che una vita abbondante, en el espíritu, spirito, y Jesús le entrega todos sus bienes. A cui Gesù i suoi beni. Todos. Todo. Tutti. ¿Para invertirlo dónde? ¿Per investirlo dove? En el reino de Dios. Nel regno di Dio. ¿Usted va a ser pobre? No. Tu sarai povero? No. No va a serlo. Non lo sarai. Porque hay un principio. Perché c'è un principio. Che è così. Che è così. Más bienaventurado dar. È più eh, benedetto il dare. Che recibir. Che ricevere. Si tu dai risa. Se tu dai risa. Recibe sonrisa. Riceverai sorriso. Si da amabilità. Dai amore. amabilità. Riceverai amore. Si dà amor. Se dai amore, recibe amor. ricevi amore. Si dà dinero, Se dai soldi, ricevi dinero. ricevi soldi. Si dà, Dai, recibe. ricevi. E si no da, Se non dai, se retiene. si ferma. Por eso es que a muchos se ha retenido. Per questo que molti sono fermi, bloccati. Hemos terminado la enseñanza Perché hanno, abbiamo finito l'insegnamento de la economía del reino. dell'economia del regno. Una parte de ella es la vida abundante, E una parte la vita abbondante, que lo primero en la economía del reino. è e per primo nell'economia del regno. Amén. Amén.